Դու երկնամերձ իմ հայրենիք, դու հինավուրց իմ Հայաստան, անմահ բանի, սպասարկու խորուրդ խորին իմ Հայաստան, դու ալևոր, տեսիլների աստեղազոց իմ Հայաստան եւ նոր խոսքի ավետաբեր, հազարավերք իմ Հայաստան, սաղավարտներ դրած կանգնած քոլերներդ, կուր երկաթի արորներդ, արյունազանգ, արդարության ծորեն, արտի երթիկների ծուխերն անուշ նվիրական, նավասարտի հին սյուների Երկսև պազան սեղան զոհի իմ Հայաստան քո գետերըդ Տեք սուրացող ազատատենչ կամուրջ կանդող կաղաքների տմողիրներից ծլած վարդերն արյուն բուրող Շարականներըդ հոգեբող շինականիտ երկը լացող հին սերերի Նոր կարոտի ու ոսկի բամբիր իմ Հայաստան դստրիկներըդ Քո հապկասուն անապատի գայլերին կերվ ու մերկ ու ծարավ սովալելուկ մահի ընկեր բախտիտ վրա ծափուցի ծախսը փոփանքի ունայն խոսքեր նոր հույսերի նոր երկերի երազաբույր իմ Հայաստան բարեկամներից վաճառված անիրավված իմ հայրենիք ոսողների կրունկի տակ ավերակված որբ հայրենիք սարսափներով եղերմներով հավերժացած հին հայրենիք արյունիդ մեջ սուրբ իրավունք հոգիդ արև իմ Հայաստան կրունկներդ Հնուց մագահատները տարունաներք Ձայն հեծությանը հարաճանած Հնուց ուղթում վկայական Ավանդատում իմ Հայաստան ծիրանավոր Քաջ մասիսըտ սպարապետ քեզ պահապան Ձերուկները ճակատագրի ճամփաների Սուրբ որնաբան մայնապետ Աստվածատես ածումերի Երգում մեծ ասքանչ քոհին լեզվով օր ներգված լուսավորչի լույս կանթեղով երկինքներդ լուսերանգված անճարելի ու դարերի տանջանքներով հոգիացած հրաշափառ քո հարությամբ նոramanուկ իմ Հայաստան